salah salah salah ayo cepet naik lari lari sudah lari sudah lari lari lari lari lari lari lari, lari. Kelalamat ya. kita di Week Mall ini temani, di temani Om Tampan dari dari Tenggarong nih Kota Raja. setir setir setir 16.000 jalan di safety safety ya berapa putaran nih testing kenapa pemikirnya nak cari itu sekalinya tahap kedua yang berakhir rendah terus rendah jadi dua kali aja lah putaran iya dua kali putaran ya happy ya Om naik ini Om. Om naik ini Om. Ini Om. <laughs> ini seru tuh ini. Ininya keranjang tinggi. Kalau itu terbang ayunan. E a João. ini pintar nih hancur we. hancur ya gurih habis ya gurih hancur foto warna sudah yo yo yo yo masih ya mana ini? Hah? Gua nu, gua gua kalau gua gua dulu lonceng. Dulu lonceng. Awas terpelecok ya. Itu terpelecok nih. keriget bajunya jadi kita mau pulang nih guys jadi haus lah ini haus Yeah. Kenapa digoncang? salah ya nih ya jadi salah jalan lah metal guys kita pulangan guys sudah puas jalan-jalan ya belum lagi masih jauh perjalanannya jadi kita ke pulau lagi ini ngantar Rena ya.